呃，也弄到，OK，好，目前现在在在那个 FB，哎，等等，刚才怎么回事？奇怪，怎么刚刚刚才跳跳到新生分页那边的，而且是这里，到底怎么回事？算了，应该是我错觉了。 都被需要的。嗯，这个点，等为为啥为啥会跳到这个点？重点。 现在一分一分钟多了，现在一分钟多，我现在还没还不晓得有什么头绪要讲。你看到这，就突然跳，太扯了，我已经不晓得该怎么解释了，还是赶快先先结束这里好了。